Okay, welcome back to my video tutorial. Namhlanje senze into elula. Obvious abantu abaningi bayayazi, but since ke senzela wonke umuntu abe welcome. Uh so la so semsa i pen tools for lento zayo. Ukuremove i background. engizoyidinga nje nangumuntu osendele isithombe la sasidownloada and futhi kunenye itip nje ezikhombisa yona before ususe i-background uqale ulentuzane increase ama-pixel esithombini yabo okay saseva sithatha ku-whatsapp saseva okay before export to input to kuyilento zani i-photoshop because sizodila ngayo ngiqale increase ama-pixel so ngithanda ukusebenzisa u-450 but ungajwayele sebenzisa less than 400 because maybe ikhompyutha yakhe ingazi ingakwazi ukusebenzisana ne-photoshop yabo okay 40 40 450 by 450 yeah mit Amapix ID then so just save after susevile zovula iphotoshop yakho okay siklirishe le nto So ya sothi create new document okay so sebenza ngo-1080 by 1080 pixel uh, at 200 ppi resolution that's one okay remove background okay samsung exporter This lesithombe bathi some amapixel yabo manje siwubani su-353 megabytes so I'm a amapixela angcono compare before Suppose siphosa la uh, make sure to uyazooma nje impela because sobie skacanie pęczów zabo. A karela a presso al sonjalo io so pretire presso alzo cause non si non attingere 이렇게 야, ah. 왜 그udlala kanje usizingela indlela ocabanga ngathi iyona e-right for wena but ulokhu upress u-alto just yonke into nje ihambe ngendlela uh, uzume impela nje isithombe sakho uzume ukuze if lawa mase upressa alt mase upressa isenda la so uzokhatheka lo line uqale kabusha la yabo um wow ngiyadlala client students don't consider skanking their siyakholwa so for all ama-instructions wena unganayo ezinye izinto ezangeyabanye abantu hayi sizibone zakho ezabanye abantu so thina nje senze sifike ngakho la okunye asingeni kuzona yeah. I think mailing a fast forward error, so es kann ich das Ganze sehen. Ja, Lauer am 66. ukukhatha isithombe so hope seniyayazi i-secret yami ukuthi if ubona iy'thombe nginokuzenza suke ngikhatha kanjani iyona indlela ebest ekukhatheni le um ngalokhu ukubheka ezinye iy'thombe nokuzenza ubone ukuthi or maybe uyazazi bheka indlela engikhatha ngayo isithombe siba clean ngayo yabo so le ndlela eyona eh, ebest eh, yeah. so ungaskiphi nix followa nje wonke ama-instruction esiwenzayo la mm. so uthi usigazile grand yonke into igrand then shaya u-right click wakho kwi-mouse shaya upress umax slash diskis ku-zero la faka u-zero yeah, okay it's okay after kumele uze la uh, number three is quick select tools okay then we suppress u a best presocillate mask ever. Then that's Tombe says. But eh, the problem if they are cool at land. So may just fix the land. So this so was one of my ages, this tomb. notice like a message so fade angel. Yes, it needs to be perfect. so suyabona isingile la ngigcina khona yabo ya then press okay oh ya indlela yethu yokukhatha le nami yabo indlela ebest eh esibheke ukuthi if ishintshe ilentuzana uh, eh, i-background izoba njani so kumele simeshe yonke indawo isithombe sethu ukuze kubonakala ukuthi kuselethe kangani kuselethe kanjani yeah so let's check it again oh yonke into i-right so yona indlela easy leyo yokulentuzane yokuseletha isithombe sibe ngendlela e-right so hope ubonile i-chap sokuqala sesiqedile singenele kwenye-ke ukuthi senza njani mesisuka la yabo so ukukhatha sekusiqedile saqeda manje sesiyo-editha-ke manje so senze ibe-short like like 11 minutes yabo sibe ibe short then ibe ne-chapter elandelayo ngalokho bhoreka uzuzela bo so mambe kulandelayo salute